Welcome friends to Esther Plus. Welcome friends. Uh, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा आज सेकेंड अक्टूबर है और मेरे साथ में क्या नाम बताया आपने वैभव वैभव जी हैं Vaibhav ji uh, okay tested uh, देख के आए हैं तो मैंने कहा कि ओके टेस्टेड की वीडियो बहुत साल पहले आई थी करीब तीन साल हो गए uh, और आज भी लोग उसको देख के आ रहे हैं तो why not we make another video with fan of okay tested तो आप ओके टेस्टेड को अभी भी फॉलो करते हो या माय वाइफ फॉलोस ओके तो आप अभी भी उनके जो हॉस्टल सीरीज देख रहे हो दैट she know yeah yeah so you enjoying it और not yeah Yeah. <laughs> so um, all the team of OK Tested has become a great friend. They keep coming to us, and I'm also enjoying. थोड़ा बोरिंग हो जाता है है ना बीच बीच में but they doing a good job तो यहाँ पे हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे और ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड uh, है वाई एक्सेस के लिए तो पहले ये चीज़ हो जाता है वाई एक्सेस बट ये उल्टा लेटा है तो मैं पहले दूसरे एडजस्टमेंट करूंगा फिर वाई एक्सेस करूंगा सीधा ले देंगे uh, सीधा हाथ नीचे रिलैक्स और इसकी कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है एक्सेप्ट फॉर ये बैंक में काम करता है तो बैक में पेन ऑन एंड ऑफ रहता ही है and is young boy easy breathe out relax easy relax ओहो easy I you not losing letting go just ease down oh yes yes चल मेरी तरफ community. Iniziò la Relax. breathe out. Okay. Lower back is not as stiff as we thought. Sideways. la Easy. Relax. Easy. breathe इस तरफ टाइट थी अब मैं पहले वाई एक्सेस करूंगा तो अपनी लेग्स पूरे नीचे ले जाओ पूरा नीचे पूरा नीचे पूरा ग्राउंड पे फैंटास्टिक सर उठाएंगे रिलैक्स कर लंबी सांस लेंगे ब्रीद आउट ब्रीद आउट ढीले छोड़ो अभी भी आप नहीं छोड़ रहे करो Oh. Doing कितने आवाजें आई बहुत सारे बहुत सारे ऊपर आ जाएंगे सो so, मैंने इसीलिए एक्सेस पहले किया इससे पहले कि मैं नेक का एक्सेस करूं रिलैक्स दो इजी इजी रिलैक्स लीना ऊपर जाओ रिलैक्स करो बॉडी वॉज रियल रिलैक्स गर्दन नीचे रखो इजी easy relax easy Easy, relax. Relax. Easy. थोड़ा सा नीचे जाओ बैठेंगे इस बात को यहाँ पर रख लो छोड़ दो ढीला ढीला छोड़ो ये वाला मैंने छोड़ा डन अब अपने बारे में बता दो कैसा एक्सपीरियंस है क्या है X Y Z like it was one of the best experience of y-axis i think my spinal cord at once it collapsed and then when like i could feel it from the bottom and it was just awesome and the first one which sir did on my back on the upper part that was awesome that was like i, I can feel rejuvenated now okay so बहुत जल्दी बहुत ही सस्ते में रिजुविनेट हो गया <laughs> बहुत अच्छा रहा <laughs> लोग तो I have seen many many videos and that's I came to sir because I thought he is the best into this in Delhi और इंडिया आई कैन नहीं मैं बिल्कुल भी बेस्ट नहीं हूं बहुत सारे और भी लोग <laughs> what I wanted, yeah. I wanted from my back, he has given me. <laughs> तो ये इसका फीलिंग है जो उसने शेयर की है और आपको भी ऐसा कुछ लगता है कि ऐसे कोई इससे रिलेटेड इश्यूज हैं या कुछ नहीं भी हैं तो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें थैंक यू थैंक यू